Sveicināti! Mēs gribētu aicināt katru Latvijas iedzīvotāju piedalīties cīņā pret korupciju Latvijas medicīnu nozarē. Jums ir svarīgi saprast to, ka kukuļdošana mediķim ir neoficiāls maksājums, kas savukārt ir noziedzīgs nodarījums. Tāpēc neriskē kļūt par noziedznieku, bet pievienojies tiem, kas ir par likumu, likuma ievērošanu.